محنضي ترحيضي إن بالتمانيث سند مذيلين زوز بالتمورث ذي ذلس قيلس إبوبن ثالويث ذي صغلي مزن الراون تسكورث إنسين ذا زل ترقيف يتذير النقس وشولث يلي ضفن زيث سندن تمديث السيس إيلس ثلهث مدورث جياس كاناغ ذيم مزيت نفليث ذن زي شبحن يسفوك لنثفسوث تفاث قطيش يسفثن ثليث أقضور نزيك بزون زمينوث نكواس ذجهو نورق نوراق مزروي تاما شهوت ذي ميت مغروث ذا شبحن يبغاو زمول صغار الناس زيك صغار من ذوذوث صغار نواث زيك يسداويث ذك غير فازن قول التصادوف ذيك مينا امثوراريس شفحن قرزن يلهن ثفثوس ثرفاثنا ذو القبايليس ولا مكتلي ذو التعرفوس ورارينس يفاز اشكيس يا لسواس تقارو تقشوش تودرت يلهان دي تاوين تزريث ذكي غماون تودر ثغزويت يلاس يلاض نبت الحيث يا قواس تم زواروث تودر لهان دي تاوين تزريث ذكي غماون تودر ثغزوث يلاس يذس نبت الحيث yal aseggas d tamezwarut am usleɣmay am yemyurar qedcen kerrzen ldin tawwurt aseggas-a yecbeḥ wurar yekkes wugur truḥ takurt nekwas meqqret deg warraw n waddal tarbaɛt-nneɣ سيري استقفور ذي قمضل أغلل أغرخل الساقي زكا ثسوت الغوث فريق خالف من قبل بن قاسي إلى فريق ملال من بعد حناشي لنادي الكناري النادي القبائلي ناد عظيم مهم اساسي في حياه المواطن والنضال السياسي المزاب الشاوي والشلح النائلي تاريخ كروي ثقافي حضاري فخر عظيم فريق مهاري بالاداء الراقي والفن الهائل النادي الهاوي من اهل الدار خبير قديم في فن الإبهار باللعب الفردي والجماع العالي أزال مزال من لهيب النار في وقت كان الإرهاب ساري أزال الهم والألم الطائل أعاد البسمة في الزمن القاسي قبل وبعد موت الوناس إلى الشارع والوسط العائلي شبيبة القبائل أكثر من نادي رمز صلب رفيق هادي عبر العصور لقلبي الغالي نجم الليل وسط النهار رفيق الناس حبيب الأنصار القفز في المغزى وهل من سائلي نجم الليل وسط النهار رفيق الناس حبيب الانصار القفز في المغزى وهل من قائل احب جيسك اساذسك إظلك ذوسا ثبيتي للي رمز النضال البطول الماري جيل الغد النجم القاري حصاد الألقاب يا سيد الوالي لجياس القبايل ذقول تاتي نحمل أقفوش مارتي داويث انشنون نحنزل افرج ياسي مازيغن انا لي سكسر ذا ساون او النار مرا نعدي اذ حنوذ ماون كي نحمل دابا خضار جياس كاميرا تورير نرجع غي سويد سيرم تشكي تمغرا مزار تشبح النكواس ذا سفرو تلغو غمزون ذا مارو ذو الكغمة والناليلي تفرق ثو لمكس نفرو تشبح النكوس ذا سفرو تلغو غمزون ذا بارو ذو الكغمة والناليلي تفرق ثو لمكس نفرو La JS Kabylie est un véritable symbole, plus qu'une simple équipe de football. Elle est le meilleur de nous-mêmes, l'éternelle fierté suprême, avec ses multiples étoiles en arcade. Elle représente le plus important pôle, qui a politiquement joué un rôle dans les revendications citoyennes sévèrement réprimé par les chiennes et superbement exprimé dans les stades. On vivait pour chasser par l'unique dépensée, enlacé, classé et contraint par la peur de nous déplacer en nomade. par celui-là et celle-ci. On vit avec les erreurs du passé. Ce qui est passé est passé, même si le fond est palpable et malade. On a essayé d'oublier ce qu'il ne faut pas oublier, car on était dépassé par l'avancée des cassés très endurci en façade. Le vrai amour est très fort, très sensible à la mort. Il est mûr sans rupture, il est pur sans suture, surtout pas agacé par l'arrière-goût des salades. wass yewwi-t wayeḍ. Agris yesleɣ s lkaɣeḍ, tiɣawsiwin d asuter. Yeskew tamurt ukabas, afrux yesselqeḍ baba-s. Tisutiwin d izurar. Eǧǧ-as-k ad neɣ, d igenni-nneɣ. سي صممة طلق أريزو خير أفوس الكفوس يزدر وموس دقم زروينس ولا شوي خير وقي ذاخوذ فقي تيرمث رقص مطوث لاني ميورر اكاذا موذ يلهم ثممث يشبح الفاز إلا هورال يلا سلواي يقر الزفاز يقذش يخرز يغمون ثدر أكذا الزرف أكا تغذمت يورو مذياز فراب ونار ماس بن قسي شريف حناشي شريف ملال يلا سفار خلف قدر ذي زمي زمر يهيا تربات مورث فرفر لا سفار يقضش يقفش يولي وزامول نيك ذرار يسشبح ثمورث يا لا ذي قاض ذي قواس شبحة وزمار ذي طجم تفسوث نيك نتكركاس ذي مزين تيدت تيلي وسمار هكا يوث هكا تيلمث تبغى تستحس تغمز كبر تغمز تبذو سيخفن تواشول الله جياس كاميرا المقار تسوثا سلن تيض جياس كثوم زغرا ارزن تفرت ذي الكاظ في الغوغا ذيهم بيناغ Akken ad yebɣu yili ubziz, azamul yal ass d iseɣ, agris, tigrest, anebdu abrid, ejj-asen deg wulawen-nneɣ. Ɛeddan wussan, uḍan agris, iseɣ n zik. تزدغ اللغ ستور ثوري إزوى البغميس تزدغ غذيف يلس ذيك نغ أين دبي ولا قذليس ذق مزروين تمورث سوزك زوضة ورا خير لك قبوشن ذق فريديس يلثي الغوغا سوسد غورنا هذا سمو شهاغ امزي قوهريس القزغال ثيري ثربع ثناغ ثم شهوت نشبح انتيليس اكسي شبحن مزروي الناغ ددها ذذها إين الجورا وإذا كنا ترى غيد سفاغ ددها لذغا إي مزورا إجمود نزال يثل السناغ شفاح ثيرا ذوك شطريس يسكلن تيفيناغ ولا ذي ثران أفضل مضيليس ليس أمزون دفزيم إنسين ناغ جياس كنزيك تين انتورا تين ذيلين إما ليذنا إثوثر ثنا ذقول انتيرا ذقيال أمناض ولا ذقو مذاق جياس كنزيك تين انتورا تين ذيلين imaliyen-nneɣ, i tudert-nneɣ, deg wul n tira, deg yal amnaḍ, ula deg umadaɣ.